hello guys welcome to technical Malik this is Malik Atif guys आज की जो ये वीडियो है ये कोई टेक वीडियो नहीं होने वाली क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूट्यूब के प्रमोशन के वाले से यानी कि अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं अगर आप भी अपने चैनल की प्रमोशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा और बल्कि मैं आपके चैनल्स को प्रमोट करूँगा तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो कि मैं चैनल की प्रमोशन करूँगा आप सबके चैनल की मैं प्रमोशन करूँगा फ्री में प्रमोशन करूँगा अपने यूट्यूब के चैनल पर बढ़ मैंने एक वीडियो वीडियो तो अपलोड कर ही दी है बाकी अगर कोई भाई मुझे वीडियो बनाकर सेंड करेगा तो उसे मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा उससे आपको अच्छी खासी इनका सब्सक्राइबर मिल जाएंगे या फिर भी बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं यानी कि मैं रोज़ाना रात को आठ बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल मलिक पर तो सब भाई मुझे ज्वाइन करना तो वहाँ पर मैं भी लाइव यानी कि प्रमोशन करता हूँ उसके अलावा अगर वीडियो वगैरह तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया आप ना मुझे सेंड करेंगे वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा उससे भी आपका चैनल प्रमोट हो जाएगा और भी प्रमोशन के बहुत ही ज़्यादा यानी कि तरीके हैं मेरे पास तो सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को टेक्निकल मलिक को सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू हैं आप मेरे चैनल पर और फ्रेंड्स एक और मेरा न्यू चैनल है जिसका नाम मैंने रखा है टेक्निकल मिक्की तो ये वीडियो मैं खास तौर पर इसी चैनल के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों सब भाइयों से रिक्वेस्ट है जिन भाइयों ने अभी तक मेरे इस न्यू चैनल टेक्निकल मिक्की को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंड रिक्वेस्ट है आप सब भाइयों से कि आप इस चैनल पर आएँ इस चैनल पर देखें वीडियो को और यहाँ पर इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी ऑन कर लें इससे होगा दोस्तों जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों मिल सकेगी सो गाइज़ ये मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है तो आप अगर कोई छोटा यूट्यूबर कोई बड़ा यूट्यूबर तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल न्यू चैनल को प्रमोट करें अपने चैनल पर प्रमोट करें तो जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर ये वीडियो आप यानी कि अपने चैनल पर भी अपलोड कर देंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कोई कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं आएगी तो आप इस वीडियो को अपने चैनल पर भी अपलोड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने चैनल की प्रमोशन कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ सकें तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस न्यू न्यू चैनल को अपने चैनल के फ्यूचर चैनल्स में ऐड करें और साथ ही यानी कि अगर वीडियो के नीचे लिंक दे सकते हैं तो वो भी दें क्योंकि अगर आप मेरे इस चैनल को प्रमोट करेंगे तो मैं आप सब भाइयों के चैनल को प्रमोट करूँगा तो आज रात मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा आठ बजे बल्कि मैं रोज़ाना रात को आठ बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो आप सब भाई मेरी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें और इस चैनल की टेक्निकल मिक्की की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो सब भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे यानी कि कोई भी वीडियो आप ओपन करके वीडियो के नीचे कमेंट आपने लाजमी करना है कि भाई मैंने सब्सक्राइब कर दिया या फिर नाइस वगैरह का कमेंट कर दें उसके बाद मैं आप सब भाइयों के चैनल को प्रमोट करूंगा आपने इस चैनल यानी कि टेक्निकल मलिक पर सो होप आई गाइज का आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ये छोटी यानी कि वीडियो तो कोई है नहीं बस ये छोटा सा यानी कि आपसे अपडेट जो शेयर करनी थी यानी कि अपने चैनल के हवाले से तो गाइज यहाँ पर आप यानी कि फीचर चैनल में ऐड करने का मैं तरीका आपको बता दूँ यहाँ पर होम पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने यानी कि फीचर चैनल आपके लिखा होगा तो एडिट पर आपने क्लिक करके मेरे चैनल को फीचर चैनल में ऐड कर लेना है तो आपने फीचर चैनल में ऐड करना है वीडियो के नीचे लिंक दे सकते हैं तो दीजिएगा ज़रूर और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी यानी कि शेयर करें आप मेरे इस चैनल को अगर जो भाई मेरे चैनल को यानी कि सब्सक्राइब करेगा प्रमोट करेगा उस भाई के सब भाइयों के चैनल को मैं अपने इस चैनल टेक्निकल मलिक पर प्रमोट करूँगा बिल्कुल फ्री यानी के लाइव स्ट्रीम में भी मैं प्रमोट करूँगा आप सब भाइयों को और वीडियो बनाकर भी अपलोड करूँगा जिसमें आप सब भाइयों के चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आप सब भाइयों को मैं प्रमोट करूँगा बिल्कुल free so thanks thanks for watching guys